silahkan like klik subscribe dan Sobat Otomania dimanapun berada Kali ini saya menemukan sebuah mobil yang unik di sini di Bali Biasanya kalau orang Bali ukir-ukirannya itu di kayu ya Kayak gitu di tempat suci, rumah, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Dan ini di sebuah mobil. Unik. Ya, saya juga sempat melihat viral di IG. Jadi pas saya menemukan di pinggir jalan saya record tapi saya tidak ketemu dengan yang punya jadi saya tidak bisa menanyakan ini basicnya mobil apa terus buatnya gimana entah apa juga yang menginspirasi untuk membuat atau menaruh ukiran ini di sekujur bodi mobil ini Pokoknya terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.